σας. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. <laughs> Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας σήμερα και θα μας μιλήσετε. Ε, ας μιλήσουμε για την μετάφραση και τον υποτιτλισμό. Ε, πώς αποφασίσατε αρχικά να ασχοληθείτε με τον υποτιτλισμό. Έγινε λίγο άποψη ότι όταν, ενώ τελείωνα το πανεπιστήμιο και έκανα ακόμα την πτυχιακή μου, ε, έμαθα από γνωστού ότι υπάρχει μια εταιρεία που ψάχνει ε, και το θεώρησα μια καλή αρχή για να ασχοληθώ με τον ευρύτερο τομέα τη μετάφραση. Ε, και πάντα ούτω ή άλλω μ' άρεσε πάρα πολύ το. Μ' αρέσουν πάρα πολύ ταινίε, μου αρέσουν πολύ σειρέ. Πάντα είχα ένα θέμα αυτό με τι λεξούλε και του υπότιτλου ε, οπότε ναι, γι' αυτό. Και είχα δώσει βιογραφικό και μου είχαν πάρει τότε. Και... Εκ... έτσι ψηλοφιέζω. Ναι. Εκτός από τον υποτιτλισμό, ασχολείστε και με κάτι άλλο σχετικό ή άσχετο με τη μετάφραση. Ε, ασχολιόμουν αποκλειστικά με τον υποτιτλισμό για τρία χρόνια, τα πρώτα τρία χρόνια. Μετά ε, ε, παράλληλα έκανα και πολλές νομικές και οικονομικές μεταφράσεις. Και εδώ και ένα χρόνο κάνω πλέον μια τελείως διαφορετική δουλειά. Ε, είμαι project manager σε μια εταιρεία που ασχολείται με το IT security, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζω να κάνω part-time ε, και μεταφράσει και βοηθισμό. Έχω κάτι δηλαδή κάποιους, ε, κάποια επαφή και είμαι και μέλος μιας ομάδας του The Language Project που κάνουμε διάφορες ε, δράσεις με τις ε, γλώσσες, οπότε έχω επαφή. δηλαδή είστε ευχαριστημένοι από τον υποτιτλισμό. Πιστεύετε ότι μπορείς να ζήσει, μπορεί κάποιος να ζήσει από αυτό. Ε, είναι δύσκολη <laughs> αυτή η ερώτηση. Ε, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ε, ναι. πρέπει να, να έχεις βρει μια πολύ καλή συνεργασία, ε, γιατί οι τιμές γενικά στον υποτισμό δεν είναι καλές, είναι πάρα πολύ χαμηλές πρέπει να έχει πολύ μεγάλο όγκο δουλειά και βγαίνει τσίμα τσίμα και πάλι. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι κρίμα όμω γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, τομέα. Είναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τομέα. Αλλά δυστυχώ εγώ και για, γι' αυτό και άλλαξα ρότα ουσιαστικά. Γιατί δεν, δεν Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμω ότι αν κάποιο του αρέσει δεν πρέπει να το, να το και να ασχοληθεί με αυτό και μπορεί να το κάνει να κάνει εμποδισμό, να κάνει παράλληλα τι μεταφράσει του, τις τυπικές α πούμε, των κειμένων και να το Άρα ασχολείστε με αυτό γιατί σας αρέσει, το απολαμβάνετε αυτό που κάνετε. Ναι, μου αρέσει, μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο ο συνδυασμό τη ε, της εικόνας και του ήχου, με δηλαδή δεν είναι απλά ένα κείμενο μπροστά σου, είναι πολλοί τομείς που, ε, πολλά πεδία είναι πολύ, πολύ απολαυστικό. Επιλέγετε εσείς τι θα μεταφράσετε ή ό,τι δουλειά προκύψει, σας προτείνουν. Ε, πλέον ε, τυχαίνει, δηλαδή τυχαίνει να μου προτείνουν και αν, ε, και αν μου αρέσει το αντικείμενο και αν, και αν με ικανοποιεί και αν έχω χρόνο, το κάνω. Παλιότερα ουσιαστικά η σταθερή μου συνεργασία με με εταιρεία παραγωγή συμμετέχαζα ό,τι μου, μου το οποίο συμπεριλάμβανε και πολλέ εκπομπέ ε, ε, ιδιαίτερη ποιότητα. <laughs> δηλαδή, ήταν, έκανα πάρα πολλέ αθλητικέ εκπομπέ, ε, έκανα πάρα πολλέ εκπομπέ του MTV, έκανα ναι. διάφορα, διάφορα Αλλά έχω κάνει και ταινίε, ντοκιμαντέρ. Αλλά συνήθω όταν, έχει σταθερή συνεργασία με κάποια εταιρεία, παίρνει ό,τι σου, ό,τι σου σε ποια γλώσσα μεταφράζετε? Μεταφράζω από τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα ισπανικά προς τα ελληνικά και από τα ελληνικά στα αγγλικά. Και ποια είναι η σχέση σας με αυτή τη γλώσσα, με τα ισπανικά, ας πούμε, πώς ασχοληθήκατε, πώς ξεκινήσατε. Ε, ξεκίνησα να μαθαίνω ενώ ήμουν στην Κέρκυρα και σπούδαζα μετάφραση. Ε, σε ένα χρηματιστήριο εκεί, επειδή γενικά έκανα μέσα στο Πανεπιστήμιο τι δύο βασικέ μου γλώσσε ε, αγγλικά και γερμανικά, αλλά πάντα ήθελα να κάνω και ισπανικά, μ' άρεσαν να του ακούγονται. Οπότε είχα ξεκινήσει εκεί σε ένα χρηματιστήριο και μετά είχα πάει και στην Ισπανία και τα είχα, τα Ο υποτιτλισμός σε σχέση με την μετάφραση και τη διερμηνία σίγουρα έχει κάποιες δυσκολίες, έχει κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες. Μπορείτε να μας πείτε κάποιο παράδειγμα από αυτό έχει ιδιαίτερε δυσκολίε γιατί είναι διαφορετική η διαδικασία που ακολουθεί όταν κάνει μετάφραση για υπότιτλου ε, λόγω του χρόνου και του χώρου που σε περιορίζει. Ε, δεν μπορώ να διαβάσω τι λέξει σε μια σελίδα χαρτί. Έχω συγκεκριμένου χαρακτήρε σαν γραμμή, συγκεκριμένο χρόνο που πρέπει να μείνει ο υπότιτλο στην οθόνη. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάρα πολλέ φορέ να κόψω πράγματα που δεν θα έκοβα σε άλλη περίπτωση. Ε, πρέπει να έχει πολύ μεγάλη ικανότητα σύνοψη αυτού που, που ακούς και ε, να μπορεί να κρατάς το νόημα και το ζουμί που λέμε και να το δίνει στον άλλο να καταλάβει χωρί να χάνονται όσο μπορεί τα περισσότερα. Οπότε αυτό μόνο του είναι μια πρόκληση όταν το ασχολείσαι το κλίμα. Ε, έχει τύχει πολλές φορέ, να, να μην μπορείτε να αποδώσετε σε κάποιο υπότιτλο έτσι, Πολύ συνοπτικά. Ναι, έχει τύχει, γιατί γενικά μου είναι δύσκολη η σύνοψη. <laughs> δηλαδή, είναι, πονάει λίγο να το κάνεις αυτό. Ε, έχω δυσκολευτεί πολλές φορές. Ναι, δηλαδή, όταν, ειδικά σε, σε, σε υλικό στο οποίο ο μιλητής μιλάει πάρα πολύ γρήγορα και με πάρα πολλές πληροφορίε, πρέπει να είσαι σε θέση να, να κόβεις πάρα πολλά. δυσκολευτεί. Δηλαδή, είναι δύσκολο. Και πολλές φορές καταλήγεις να μην ακόμα και αν καταφέρει να κόψει και να, και να κρατήσει το υλικό, το νόημα που θέλει να περάσει, να μην το δώσει με τι λέξει που θα ήθελε, ακόμα και αυτό, γιατί πάλι έχει περιορισμό στο χρόνο. Δηλαδή να, κάνω, να κρατήσω τη δεύτερη μου επιλογή. Ένα συνώνυμο που χώραγε και όχι την πρώτη μου επιλογή. Υπάρχει ανταγωνισμός στον χώρο του υποτιτλισμού. υπάρχει ε, νομίζω υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον πλέον. Δηλαδή, ίσω και λόγω τη μεγάλη παραγωγή από σειρέ και ταινίε τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι όλο και πιο πολλοί ε, θέλουν να ασχοληθούν με τον πολιτισμό, του γοητεύει κάπω, το βρίσκουν πολύ διασκεδαστικό. Οπότε από αυτήν την άποψη, ναι, να πω ότι πολλοί θέλουν να ασχοληθούν. Το θέμα είναι δεν το σημαίνουν τελικά. Ναι. Ε, να ασχοληθούν όντω επαγγελματικά με αυτό. Ε, ξέρω ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει και μια μεγάλη ζήτηση, βέβαια. Ε, οπότε νομίζω κάπως έχει ισορροπήσει το, το ζήτημα. Ε, σχετικά με το νομικό κομμάτι όμως, είναι πολλοί που κάνουν ας πούμε υποτιτλισμό ερασιτεχνικά. Mm-hmm. Αυτό πώς, πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς. Τους φαν, φαν Ναι. Κοίταξε να δεις, έχω, έχω χρησιμοποιήσει και εγώ υπότιτλους τους <laughs> κάποιες φορές. Ε, είναι πολύ διασκεδαστικό να βλέπεις υπότιτλους. Ε, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί υποτιτλιστές ε, μέσα σε όσους κάνουν δωρεάν υπότιτλους. Θεωρώ ότι είναι μπράβο τους που το κάνουν δωρεάν, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να το κάνουν αυτό δωρεάν έτσι γιατί τους γουστάρει. Τώρα για την ποιότητα, εντάξει, έχω δει και πολλά μαργαριτάρια, αλλά εντάξει, άνθρωποι το κάνουν ε, ε, για το κέφι τους, ας πούμε, και για να βοηθήσουν τους υπόλοιπους που θέλουν να βγουν. Τώρα από εκεί πέρα το ότι δε, εγώ δεν το βλέπω σαν ότι μας παίρνει δουλειά. Δεν, δεν το είδα ποτέ έτσι, γιατί δεν μας παίρνει δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα, τους, ε, ότι θα, θα πληρώσει κάποια εταιρεία. Δηλαδή αν τον, τον προσλάβει, τον προσέλαβε, Οπότε δεν, δεν του νιώθω σαν ανταγωνιστέ αυτή την έννοια. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον σχετικά με το... Ε, είμαι συγκρατημένα <laughs> αισιόδοξη. Ε, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν, όπω σε όλου του. τομεί. Ε, της, μετάφρασης. Όπως? Ε, θα ξεκινήσω με προφανές, <laughs> οι πληρωμές τεράστιο πρόβλημα, αλλά είναι τεράστιο πρόβλημα γενικότερα. Σε οτιδήποτε επάγγελμα κάνει πλέον αυτό. Ε, στον υποτιλισμό το πρόβλημα δεν, δεν είναι μόνο το ότι είναι κακοπληρωμένη δουλειά ακόμα, είναι και η ποιότητα των υποτίλων πολλές φορές, λόγω του ότι είναι τέτοιες συνθήκες εργασία και οι χρόνοι που σου, που σου ζητάτε να, να τελειώσει τη δουλειά ή το ότι πάρα πολλές εταιρείε δεν πληρώνουν μελητές πλέον και είναι το κάνει, το στέλνει και δεν περνάει από το μάτι. Θεωρείται ότι η επιμέλεια ναι. είναι σημαντική. Ακόμα γι' αυτό μειώνει την ποιότητα. Εκεί δηλαδή θα μπορούσε να, θα να υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Εσείς έχετε κάποια συνεργασία με, επιμελη... με κάποιον επιμελητή. Ε, όχι, προσωπικά όχι. Δεν επιλέγετε εσείς ποιος θα κάνει επιμέλεια των Αυτό είναι εντάξει, αν έχει κάποια δικιά σου δουλειά, κάποιον απευθεία πελάτη δηλαδή που του κάνει μποτί του, μπορεί να ζητήσει από κάποιον λοιπόν, αν έχει χρόνο, να σου κάνει χάρη να το κοιτάξει. Αλλιώ συνήθω ε, απλά δουλεύει εσύ όλα τα επίπεδα. Το περνά και δεύτερο και τρίτο και δεύτερο το χέρι και το στέλνει. Αλλιώ υποτίθεται ότι πρέπει η εταιρεία παραγωγή με παιδιά εργάζεται το κανάλι, στο οποίο δουλεύει ή οπουδήποτε να έχει κάποιον για αυτή τη θέση. Δεν έχουμε. τέλος, τι θα, θα συμβουλεύατε στα παιδιά που θα ήθελαν να ασχοληθούν στο μέλλον ε, με τον υποτιτλισμό, τι θα θέλατε να πείτε, να... ότι αν τους αρέσει πάρα πολύ να το κυνηγήσουν και να έχουν υπομονή. να έχουν υπομονή, γιατί θέλει υπομονή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας